a execução do hino nacional brasileiro. O torcedor, claro que todo brasileiro sofreu, mas o torcedor mineiro em especial, principalmente aquele que estava presente no estádio, que está hoje aqui, naquele 7 a 1 não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado. Isso tem que ser resolvido numa outra Copa do Mundo na Alemanha, numa semifinal, e o Brasil ganha da Alemanha de 7 a 1 lá. Mas percebe-se e se percebia na rua, na chegada do torcedor, todo esse entusiasmo. O clima vai ser espetacular <laughs> fazendo 7 a 1 neles. Tem nada a ver, mas faz parte do clima. Agora, olha, conversava com o Casagrande, com o Arnaldo, nós estávamos juntos aqui. Não estou sentindo nenhum ar de nenhum lugar de fantasma, não. É um lindo estádio de futebol com lindas histórias e com Muita coisa ainda para ser contada aqui nesse Mineirão. Vamos à escalação dos times. Primeira seleção brasileira, vamos lá. O Tite coloca em campo o Alisson, goleiro número 1. Um. Vai repetindo os jogadores, Daniel Alves 4-4. Depois a gente explica. Marquinhos com a 13, Miranda com a 3. Na lateral esquerda, Marcelo volta como titular com a 16. Chegamos lá no meio, o Fernandinho, que é o volante. Aí vem a linha de 4 com Felipe Coutinho pela direita. Depois vem Paulinho e vem Renato Augusto e Neymar. Jogando pela esquerda com a número 10. Na frente, Gabriel Jesus com a número 9. Tite é o técnico essa é a seleção brasileira e boa sorte para o futebol brasileiro, que junto com a Argentina é sempre muito especial. Vamos lá, a seleção da Argentina, que sempre será um grande adversário. Não interessa a posição que ela está na tabela. Romero, goleiro número 1, um, ela vem com uma linha de 4 também com o Sabaleta, com Otamendi, com Funes Mori e o Mas. Aí depois ela vem com o Bílio Mascherano, vão jogar fechados, hein? O Pérez pela direita e o Di Maria pela esquerda, o Messi um pouquinho mais à frente e lá na frente o Higuaín. Eles vão fazer duas linhas de quatro para diminuir o espaço. Vamos lá, o trio de arbitragem, você está vendo aí o Balsa, até agora pouco técnico do São Paulo e agora técnico da seleção da Argentina. E nós vamos ao minuto de silêncio e vamos respeitá-lo porque é um minuto de silêncio, é um gigante do futebol mundial, Carlos Alberto Torres, o eterno capitão. E a torcida gritando, aplaudindo e gritando: capita, capita, capita. E por isso joga com a número 4 hoje. O Daniel Alves joga com a braçadeira de capitão e com a número 4, que era o número que Carlos Alberto Torres, o eterno capito, utilizava. Está ele com a número 4 e a braçadeira de capitão. E os outros jogadores jogam com a braçadeira preta ali de luto. Carlos Alberto Torres foi o maior de todos os capitães da história do Brasil. Uma pessoa sensacional. E inigualável na sua capacidade de jogar futebol naquela posição. Um herói, uma lenda, um gigante do futebol mundial. A nossa saudade e a nossa homenagem. O trio de arbitragem, confirmando aí, você está vendo o trio de arbitragem. O jogo está por começar. Aí autoriza o árbitro. O senhor Rúlio Rascunha. Arnaldo César Coelho já já fala dele. A bola vai rolando, é Brasil e Argentina, gente. Tem muita coisa para acontecer. Depois a gente fala dos números, do fantástico equilíbrio que existe nos números de Brasil e Argentina. Olha! Vamos já foi ali o Gabriel Jesus para cima do Romero. E já tem gol por aí, é isso? Olha, tem gol importante para o Brasil. O Paraguai, eu ia já avisar que quando estávamos na abertura, o Paraguai já tinha feito 1 a 0 para cima do Peru. O Uruguai está ganhando de 1 a 0 do Equador. E a Colômbia e Chile já empataram em 0 a 0. Será que esse gol é onde? É no jogo do Uruguai? Já deu aí? Gol do Equador. Cai cedo, 1 um a 1 um, portanto. Para Uruguai e Equador. Nesse momento, atualizando a classificação. O Brasil está somando um ponto, né? Está empatando. Então tem 22 pontos, o Uruguai também 22 pontos. A Colômbia tem 18, o Equador tem 18, e o Brasil vem para o ataque. E partiu para cima da Argentina. Você vê como fez o corte lá atrás, de qualquer maneira, o Mas. É aquilo que se esperava, o Brasil tomando a iniciativa. E o time argentino vai jogar o mais compacto possível e acreditar no talento do Messi e na capacidade de finalização de Di Maria e do Higuaín. Casagrande, você espera alguma coisa diferente disso? De uma Argentina bem fechada, bem compacta? Não, acho que eles vão se fechar mesmo, marcar, tentar diminuir o espaço, é, eh, apostar tudo na genialidade do Messi e também no, no, no bom futebol que tem o Di Maria e finalização do Higuaín. É isso que eu acho que a Argentina vai fazer. Aí vem a Argentina para o ataque com o Zabaleta, mas é sempre bom respeitar a Argentina. Olha a bola enfiada. Chegou por lá Miranda para fazer o corte. Lateral do Zabaleta. E olha que tem gol de novo. A alegria dos equatorianos demorou pouco. Roland, Diego Roland faz 2 a 1 um para o Uruguai em cima do Equador, pula para 23 pontos o Uruguai. Nesse momento está um na frente do Brasil. O Equador volta para 17. E aí a primeira falta marcada no jogo. Arnaldo César Coelho, não há o que discutir. Ele meteu a mão no peito do Messi. O Fernandinho cometeu a falta e é um lance de perigo. Qualquer lance no, no pé esquerdo do Lionel Messi é perigo. Ele se ajeita ali para a cobrança. O Alisson vai providenciando a formação da barreira brasileira. Apenas três jogadores, Neymar, Felipe Coutinho e o Fernandinho. Aí o Messi vai para a cobrança, é de longe, mas ele é o Messi, bateu mal, bateu por baixo, pegou na barreira. É bom lembrar que o Brasil nunca perdeu da Argentina jogando aqui no Mineirão. Foram quatro jogos, um empate e três vitórias. A Argentina se manda com Zabaleta, cruzamento. A bola sai forte. Di Maria se joga muita bola. Tranquilidade que ele dominou ali na perna esquerda. Voltou atrás com o Mas. E começa a Argentina de novo. O Pérez recebeu do Bilha, tocou no Savaleta. Outra vez o Pérez, começa ali pelo meio com o Mascherano, e no Barcelona joga de zagueiro. E na seleção da Argentina, assim como jogava no Corinthians, no tempo que esteve no Corinthians, de volante, me parece que é a melhor posição para ele. Joga muito ali naquela posição de quase que mais um zagueiro. Seria isso, Júnior? Quase mais um zagueiro. Como é que você vê? Qual é a sua expectativa para esse Brasil e Argentina? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Ele, porque ele tem uma boa saída de bola, tem uma boa visão de jogo. Ele vira o jogo toda hora, então ele procura aproveitar. De vez em quando erra um passe como esse aqui. Eles estão procurando chamar o Brasil para o seu campo para contra-atacar. Aí partiu Neymar, já escapou de dois, já fez o cruzamento, o Brasil partiu velocidade. Renato Augusto chegou pelo outro lado. Acabou deixando com Daniel Alves. Tocou pelo meio. Quem fez o corte por lá foi Funes Mori. Fernandinho entrou, entrou na bola. O juiz deu a falta. Ele leva a bola. Que isso, vem cartão amarelo. O Miranda já foi conversar com ele ali. O capitão Daniel chega. Eu queria ver tudo de novo. Quero que o Arnaldo ele fale, já diga boa noite. O Fernandinho tomou o cartão amarelo logo de cara. Vamos rever o lance. Gente, eu não sei nem se foi falta, quanto mais cartão amarelo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. O árbitro começou o jogo muito mal. Esse lance que o Fernandinho toca na bola, claro que o braço dele está ali e o, o jogador eh, Messi encaixa no braço dele. Não houve a falta, muito menos para mostrar um cartão amarelo. Por quê? Porque foi a segunda falta o Fernandinho, ele é enérgico. Eu espero que seja enérgico com todos. Vamos ver como vai ser o comportamento dele. Está numa boa fase, é o quinto jogo que apita nesse eliminatório. E nós esperamos que ele tenha uma boa atuação. Vou te fazer uma pergunta simples, Arnaldo, com uma resposta objetiva ele está à altura de um Brasil e Argentina? Poucos árbitros sul-americanos estão à altura. A fase é de renovação, mas eu acho que ele queimou um cartão amarelo agora, precipitando-se nesse cartão. Aí vem a Argentina, vem pro ataque. Ela não toma uma postura tão defensiva assim, não. O Galvão. Verdade. seis minutos, o Fernandinho tomou amarelo. Também achei que foi injusto. O marcador do Messi, até o final, ele não vai poder fazer uma falta. É. No Messi, que ele está correndo com isso, com cartão vermelho. Ou seja, o juiz já participou do jogo. Já participou do jogo, e já diminuiu totalmente a capacidade de, de, jogo, de jogo, do Fernandinho. Né? Marcando o melhor jogador do mundo, até o final do jogo, não vai poder fazer nenhuma falta, se não pode tomar o cartão vermelho. É que às vezes o árbitro usa o cartão amarelo como instrumento de defesa dele. Isso é, é, é, é por isso que eu perguntei ao Arnaldo. Já não acho que ele esteja à altura de um Brasil-Argentina, porque ele usou o cartão amarelo como instrumento de defesa dele no início do jogo. Nove dias atrás, boa noite Galvão, boa noite a todos. Boa noite, Tino. Nove dias atrás, o Barcelona jogou contra o Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa e os dois se estranharam, discutiram. Foi complicada a relação entre o Fernandinho e o Messi naquele jogo. Verdade. Saíram até de campo, dizem que saíram de campo discutindo que o Fluminense saiu muito nervoso e o Fernandinho depois negou que tenha sido ele que tenha discutido na saída, no turno do vestiário, que ele teria provocado o Messi, mas o clima andou ruim entre os dois, lembrou muito bem Tino Marcos. Boa noite, Mauro Naves. O que, que você nos diz da Argentina? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Bom, Argentina que está vivendo a situação que o Brasil viveu quando o Tite assumiu. Sexta colocada, desconfiança se irá ou não a Copa do Mundo. E o Edgardo Bausa diz o seguinte, agora somos nós contra todos, nós contra o mundo. E é assim que a Argentina gosta, hein? O Galvão, o árbitro está picotando o jogo. Já apitou quatro faltas, não vai deixar jogar. Aí apita mais uma na entrada. Do Mascherano em cima do Neymar. Eles são parceiros de clube também do Barcelona. Tem muita gente que joga junto. E também não sei se foi falta, não. Porque o Mascherano caiu, o Neymar atropelou o Mascherano. Também é, não foi falta. Foi sim, Galvão. Foi? O Mascherano escorregou e ficou com o corpo na frente do Neymar. Não pode, não pode. Pode ter sido sem querer, mas foi falta. A Venezuela faz 1 a 0 na Bolívia, os dois times estão lá embaixo, fechando a classificação. Renato Augusto descola o lançamento. A bola vai direto para o goleiro Romero complementando, Galvão, todo jogo que o árbitro quer apitar muitas faltas, o, Júnior e o Casamento podem falar, tem que insistir em jogadas individual, individuais, jogadas que você parte para cima do drible, porque qualquer toque ele vai dar falta. Aí a Argentina faz o domínio ali pelo meio. Baleta, Aí o Messi. Chegou bem por baixo o Brasil para fazer o corte. Higuaín lá na frente. Vou dizer jogadores que jogam juntos. Higuaín e Daniel Alves estão jogando no mesmo time, estão jogando nos Juventus, nas Juventus da Itália. Tem vários jogadores aí que atuam no mesmo time são 19, exatamente 19, Galvão. Ao todo, são 49 jogadores, que a Argentina trouxe 26 e o Brasil 23. É, desses 49, 19 tem pelo menos um companheiro de clube tá na outra seleção. Daí a importância, que eu digo sempre, do clássico Brasil-Argentina. São os dois países que exportam mais qualidade, Júnior, para o futebol mundial. Talvez o Itália e a Alemanha, claro, são mais títulos mundiais. São oito títulos mundiais, Brasil e Argentina somam sete, mas qualidade e rivalidade igual Brasil e Argentina não existe. Não tem, não tem dúvida disso, Galvão. Eu vou te dizer uma coisa, começou o jogo, pode esquecer. Esquece toda essa, essa fraternidade, vai cada um buscar o melhor para sua equipe, viu? E tem gol por aí. A Venezuela faz 2 a 0. Em cima da Bolívia, Martínez. Todos esses gols você vai ver no show do intervalo, Luiz Roberto. Vai nos mostrar os gols aí. Outra falta cometida em cima do Neymar. E o Zabaleta se irritou muito com o árbitro. Oito faltas em pouco mais de dez minutos. O juiz está se defendendo. Não tem nível para dirigir Brasil e Argentina. Aí Neymar faz o toque, toca para o meio. Quem aparece por lá? Para recuperar para a Argentina foi Bilha. Aí o Funes Mori. Fala a exportação, Galvão. A Argentina só tem um jogador que atua na Argentina, o lateral esquerdo, mas o Brasil só tem um também que atua aqui no Brasil, que já está indo embora, que é o Gabriel Jesus. O está tudo lá fora. Dezembro já vai, né? Exatamente. Aí o lançamento largo. A bola chega no Di Maria. Daniel em cima dele. Já se enfrentaram muito também em jogos de clube. A Argentina gira a bola aqui atrás, passa pelo zagueiro Otamendi. Até me surpreende um pouco a Argentina por uma postura mais ofensiva do que eu imaginava. A posse de bola permanece com o time compacto, mas está mais ali à frente. Bilha veio buscar. Aí o Messi. recuado, ele recua mais no time da Argentina em relação à forma que joga no Barcelona. Será por isso, que talvez que ele tenha mais dificuldade Agora os jogadores brasileiros exigem um cartão amarelo. O Miranda já foi para cima do árbitro. Porque o Mascherano entrou de forma perigosa. E merecia amarelo. E pelo critério, segunda falta também do Mascherano, é. só que era se ele entrou duro mesmo, ó. Entrou a lá Mascherano e pegou por baixo. E o juiz não deu o cartão amarelo para ele. E aí mais uma falta marcada. Um número impressionante de faltas. Agora a falta marcada em cima do Felipe Coutinho apareceu pouco no jogo até agora. Agora, se o time argentino volta todo ali naquela linha, fica inteiro entre a linha de meio campo e a linha de entrada da área, que foi como eles treinaram ontem. Ela ah são sete faltas da Argentina, três do Brasil, são dez faltas cometidas em pouco mais de 13 minutos. Aí Neymar, tocando de lado para Daniel. Buscou Felipe Coutinho, caído bem aberto pela direita, onde ele não está muito acostumado a jogar. Ele fez a devolução da jogada, recebeu de novo, transa bem o lance por ali o Brasil. Uma estufou o peito, a bola bateu no peito dele, a torcida reclamou um toque de mão que não existiu. A bola chegou no goleiro e a Argentina sai jogando. E o Tite fazendo aquele típico gesto pedindo para que o time rode a bola, troque passes aparentemente o Brasil está com menos posse de bola do que a Argentina, né? Seguramente com menos posse de bola, é isso que eu ia falar com você, Casagrande. Então, mas é exatamente isso. A Argentina vai tentar se defender, não ficar aqui atrás esperando o Brasil ficar bombando e eles chutando a bola para frente, não. A tentativa é de ficar com a posse de bola. Vão arriscar de vez em quando, como for possível, uma esticada lá na frente para tentar fazer um gol e vencer a partida. Mas a, a, a tática e o que o Balsa preparou é, para a seleção da Argentina esse jogo é a posse de bola mesmo. Tanto que o Messi vem aqui atrás buscar para fazer a bola girar. Aí para vocês dois. Todos nós sabemos que o Balsa gosta de jogar fechadinho, né? Quando ele tem um time com a qualidade técnica desses jogadores, dá para jogar fechado tocando a bola. Aí o conceito dele fica mais forte ainda, ainda mais pela situação que a Argentina ocupa na tabela, Galvão. A seleção brasileira não faz aquela marcação alta como está fazendo. Está deixando a Argentina sair um pouquinho. Por isso que, inclusive, está com mais posse de bola. Mas não tem nenhuma jogada ofensiva que possa criar problema para a defesa brasileira por enquanto. Ali o Miranda toma bem a frente do Higuaín. Tomou a bola dele. Fez um toque mais atrás para Marquinho. O Brasil está jogando com um Alisson. A marcação aperta em cima dele. Ele bate de forma meio espanada na bola para frente. Agora sim o Brasil botou pressão. Recuperou a posse de bola. Quando se recupera a posse de bola, é bom. Pega a defesa meio desarmada. Aí Neymar. Zabaleta em cima dele. Carrega para o meio. Acha uma zona mais vazia. Vai buscar a jogada. Partiu Neymar. Insiste. Faz boa abertura. Dani Alves recebe. Lá vem cruzamento. Vem bola para a área. Renato Augusto. Zabaleta. A sobra do Felipe Coutinho. A bola foi cortada. Aí Marcelo. Quem tomou dele foi o Messi. Aí que é o perigo, ele é tomar uma bola e partir. É difícil tirar dele. Miranda veio por baixo. O juiz fez a falta e o Messi está ali botando pressão no juiz, querendo o cartão amarelo. Já tô com dó do árbitro também, viu? Porque vão botar pressão em cima dele é, mas o, o, Fernandinho, o Tite vai ter de repente, vai. por incrível que pareça, tem que trocar o jogador. Porque o combate direto, direto é dele com o Messi. Como nessa situação ele vai ficar limitado, ele vai ser obrigado a fazer uma falta para não criar perigo para a nossa defesa. E o Messi pediu o cartão e o cartão seria de expulsão. Aí o Marcelo. Neymar. Parece que está bem no jogo. Encarou a marcação e falta nele. O Pérez bate ali nas costas do Neymar. Agora vamos dizer a verdade. Muitas faltas, muitas faltas. Mas o jogo não é violento. É um jogo duro, como tem que ser jogado. É, mas não tem animosidade entre os jogadores. É. Você vê que quem faz a falta vai lá e pede desculpa. Isso já é um grande passo, né, Arnaldo? Acho que isso faz parte desse caso de, de, de serem companheiros de clube, de já terem jogado juntos em outros clubes. Isso acaba fazendo diferença, assim. Antigamente, a Argentina e Brasil era uma pancadaria. O Renato Augusto, a bola saiu muito longa, diga não. O juiz entrou assustado com o jogo deve ter pintado um monte de coisa, outra falta. Um monte de instruções, então ele entrou em, é assim, pilha nova e assustado. Por isso é que está dando esse número todo de faltas e vai acabar tendo que expulsar o jogador. Você viu ali que a Argentina fez oito faltas, cinco delas em cima do Neymar. E agora foi marcada essa falta do Marquinhos. Em cima do Higuaín. E aí vem o Messi. a abertura pela direita. Pérez recebe. Vai passar Sabaleta. Ele cortou bem para o tá bem, também é habilidoso. Olha a tabela, olha a chance. Preciso conhecer, é um jogador de, de extrema precisão o Miranda. Joga por intuição, né? Ele sentiu que ia sair a tabela, ele tomou a iniciativa antes do jogador argentino. Olha o Marcelo, chegou por baixo tomou a bola e vibrou acima do Zabaleta. O espírito é de muita competitividade do Dala. Vibrou como se tivesse feito um gol. É assim que tem que jogar para enfrentar a Argentina, né? não Tem que estar tá focado o tempo todo, jogar com garra, com luta. A, a, a comemoração por um carrinho, eu, eu deixo para lá para outros comentários, mas a disposição valeu a pena. Aí Otamendi. Sabaleta. Ela passa de novo no Otamendi, chegando Mascherano. Forçou demais o passe, a bola foi muito forte. Ali é apenas lateral para a seleção brasileira. Miranda. O tempo vai passando, vamos nos aproximando dos 20 minutos do primeiro tempo. Lembrando que esse jogo vale a permanência do Brasil na liderança. Brasil que volta a jogar na próxima terça-feira. Bonito toque do Neymar. Em Lima, no Peru, contra o Peru. Abertura. Chegou perfeita. Daniel. Se mexe o Brasil pelo meio, bem à frente, se soltando bastante. O Renato Augusto à frente. Felipe Coutinho. Trabalha para Marcelo. Vai com habilidade. Tenta o cruzamento, batendo. O Sabaleta foi para a linha de fundo. É escanteio para a seleção brasileira. Galvão, o Paulinho está mais preso. Quem está saindo mais para o jogo realmente é o é Renato verdade. Augusto. Principalmente porque o Zabaleta está colado no Neymar e abre um espaço aqui pelo lado direito com a cobertura do Otamendi. E já pode ser até uma troca também do, do Paulinho ficar um pouco mais, porque o Fernandinho já tem o amarelo no combate com o Messi, ele pode tomar um vermelho. Então pode ter essa mudança também. Mas o Paulinho está ali na área, porque ele é muito bom de cabeça. Está marcado pelo Emanuel Mas. O número 15. O Paulinho é bom de cabeça. A bola é para ele. Subiu Higuaín lá atrás ajudando a defesa. Insiste o Brasil. Fernandinho tocou de lado. A bola riscada. O chute de longe. A tentativa que foi do Renato Augusto. Pegou por baixo da bola. Ela subiu demais. Foi para a linha de fundo, apenas tiro de meta. É Brasil e Argentina, gente. 0 a 0 aqui no Mineirão. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Aí a Argentina tocando por ali. Aparece o Tite, aí você vê Leonel Messi, agora você está vendo o árbitro Julio Rascunhan. Chileno, né? Não? É, é, o segundo árbitro do Chile, eles estão fazendo força para ele a próxima Copa do Mundo, mas eu acho que é um pouco verde aí. Se é o segundo árbitro do Chile, não deveria estar tá aí, né? Já está o primeiro. É, o primeiro é muito ruim. É o Oséias, aquele que expulsou o Neymar na Copa América. Então depois você explica por que é o primeiro. Se todo mundo sabe que ele é ruim. Lá vem a Argentina! E a defesa, uma bomba do Bilha e a defesa, olha como pegou. A bola ainda bateu nas costas do jogador do Brasil, foi muito bem, ela desviou, foi muito bem na bola o Alisson. Ele estava encoberto, Lu, né? e conseguiu chegar ainda com as duas mãos. Uma grande defesa. Grande defesa do Alisson. O Bilha pegou. É difícil pegar bem na bola assim. Mas sabe o que acontece, Galvão? Quando o Messi pegou a bola na linha de fundo, era para ele ter somente o um marcador. O marcador do Bilha foi exatamente o que foi tentar fazer a cobertura, por isso que ele ficou solto. E é curioso, né, Galvão? Num jogo que tem dois dos melhores do mundo, o Messi e o Neymar estiveram na final da FIFA no ano passado, tem também dois goleiros que são reservas dos seus clubes, né? O Romero no, no, no Manchester e, e, o, e o Alisson no Roma. O Alisson fez só cinco jogos nessa temporada pelo Roma, um amistoso e quatro pela Liga Europa. No Campeonato Italiano ele não entrou nenhuma vez em campo. Você sabe, o, o Tiro, que isso é muito comum para alguns técnicos da Europa. Eu não, eu não, não chegaria a dizer que o Alisson é reserva. O Romero, sim. O Alisson não. É, é, por exemplo, o Barcelona, agora o, o ex-goleiro do Barcelona, o Cláudio Bravo, o Guardiola levou para o futebol inglês. Mas ele jogava o futebol, ele jogava, ele jogava o campeonato espanhol e o alemão jogava os jogos de, de, de Liga Europeia. Pelo menos o Alisson está jogando os jogos de Liga Europeia na, na no, no, time do Roma. É, mas ele queria jogar o campeonato queria, italiano. Mas... <laughs> Mas aí vai ter que conversar com o Spalletti. Vai ter que convencer o Spalletti, que é o técnico do time italiano. E só para terminar, o Chesney, que é o goleiro titular do Roma, é reserva da seleção da Polônia, mas é. enfim. Ou seja, um é titular lá, outro é reserva aqui, mas são todos goleiros de alto nível. Aí o Fernandinho. Mas esse, essa coisa de tem, tem técnico que um jogador joga o campeonato nacional e outro joga as partidas da Liga, é muito normal na Europa isso. Olha o toque bonito do Neymar na frente, Felipe Coutinho, ele gosta de bater pro gol daí, olha a bomba, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! é do Brasil! jeitinho que ele gosta. Quando ele pegou aí na bola, eu disse, ele gosta de chutar daí. Que bomba, amigo. Cruzado. Aquela que o goleiro detesta. Que ele sabe que ele se estica e não chega. Um gol. Olha, se fosse na época em que nós pedimos ao jogador assinasse o gol, Casagrande assinou o gol, transmissão da Globo, Júnior assinou o gol, transmissão da Globo. Eu diria, assina aí, Felipe Coutinho, que esse gol é a sua cara. É a cara dele, Casa Júnior. Ah, um jogo complicado, o jogo estava muito de marcação, ninguém estava conseguindo criar nada. Foi o Felipe Coutinho que tomou a iniciativa de sair lá do lado direito dele, se movimentou aqui pelo lado esquerdo e puxou toda a defesa para cá, só que ele ficou sem marcação. No primeiro drible, ele tirou três da marcação e conseguiu bater bem, foi um golaço mesmo. Mas o que mais me impressionou, o que eu mais gostei, foi de, dele ter saído da direita e ter vindo para cá para ter uma atitude de desmontar a defesa da Argentina. Antes que você fale, Jura, é, ele rende muito mais pela esquerda que pela direita. É que pela esquerda tem Neymar, né? É, e fica complicado para ele. É, é, o tipo do jogador que, que tem a iniciativa, como o Casa disse, de fugir da marcação e dar uma alternativa, né? O toque que o Neymar deu, ninguém já esperava. Ficou um toque de primeira. Ele deu um segmento à jogada e a bola ficou a feição, como ele gosta de bater. Um para o Brasil, zero para a Argentina. O último jogo aqui foi um 0x0, a, a seleção saiu vaiada. O penúltimo foi um 3x0. Três gols de Ronaldo Fenômeno. Repetindo que antes desse, esse é o quinto jogo, Brasil e Argentina jogaram quatro vezes no Mineirão, com um empate e três vitórias do Brasil. E eram três vitórias e o último acabou sendo um empate. A Argentina vai ter que sair para o jogo. Nesse momento a situação dela é dramática na tabela. Olha a bola batida de longe, Alisson. Caiu para fazer a defesa, foi o Funes Mori, o zagueirão, que arriscou lá de longe. E logo mais, espere o inesperado, porque Marcela Diniz recebe sangue no Adnike. E o Felipe Coutinho Galvão é o artilheiro atual da seleção brasileira no ano. Foi o quinto gol dele em 2016, o sexto gol dele com a camisa da seleção brasileira. A falta cometida pelo Bilha ali para cima do Paulinho. O Bilha disse que não, mas foi falta, né, não? Clara. O Brasil jogando sempre aqui pela esquerda, Marcelo. Falta do Marcelo. Pegaram ele por trás. Juiz não deu. O Brasil sai pelo meio. Felipe Coutinho. Já faz o toque. Já vem Daniel Alves. Que honra para o Daniel Alves jogar com a braçadeira de capitão e com a camisa 4 para prestar homenagem a Carlos Alberto Torres, o capita, o eterno capita, o primeiro e único, que lamentavelmente nos deixou no último dia 25 de outubro, chocando a todos nós e ao mundo do futebol. Júnior, deve ser uma honra muito grande, né? Sem dúvida, Galvão. Eu tive o prazer e o privilégio, primeiro, de jogar com o Carlos Alberto, em 1977, no Flamengo. E, posteriormente, ele foi meu treinador. Foi o treinador campeão do Campeonato Brasileiro de 82. Uma figura ímpar em todos os sentidos, dentro e fora do campo. Ontem, na entrevista coletiva, o Tite ainda disse que é pouco antes da morte dele, não almoçou com ele, que ele foi à CBF porque ele foi pedir emprego para três ex-campeões do mundo que passam por dificuldade. Nomes se guardam nesse momento. Ah, eu ele fui meu treinador em 85 também, eu tive... É, segura aí, segura aí que a Argentina vai tentando chegar com o Messi, mas ela chegou Foi o maior privilégio que eu tive, ele me chamou no, na, no, no, quarto dele, lá no hotel, que gente estava concentrado, e você, assim, garoto, você vai ser convocado à noite, vai sair a convocação, eu tenho informação que você vai ser convocado. Então eu recebi a minha primeira convocação pela boca do Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto, para mim, primeiro foi um ídolo, porque o garoto, o Santos costumava jogar à tarde no Pacaembu. Ele era apenas seis anos mais velho que eu, mas aos 20 anos de idade brilhava no time do Santos. Eu ia assistir os jogos do Santos para ver Pelé, para ver Coutinho, para ver Carlos Alberto Torres. Depois foi, virou um grande amigo e parceiro de transmissões, comentarista como Casa e como Júnior. E foi o capitão. é a vida. Mas foi uma pessoa absolutamente espetacular. E lá vem, a abraçadeira de capitão e com a número 4 de Carlos Alberto Torres, o Daniel Alves. Inspirado, fez um bom toque para frente, o corte foi feito, a bola foi pela linha de fundo. E é escanteio para a seleção brasileira. Tô sentindo um pouquinho de falta do Gabriel Jesus, vocês não estão não? É, apareceu pouco. Tá se movimentando muito para dar espaço para os companheiros, Galvão. movimento, a movimentação tática dele é boa. Falta participação pessoal, né, na base do toque. E a mãe dele tá aí no estádio. Hein? Se jogar bem, tem ah. puxão de orelha, viu, Tive com ela hoje. Dona Vera, Dona Vera. Dona Vera, depois eu conto. Ela é uma simpatia. Vamos esperar esse lance para depois contar o diálogo que tive com ela na hora do almoço. Aí vem cruzamento. Em bola para ela. Fernandinho toca de cabeça. Miranda tenta ajeitar, matou de canela. Olha o contra-ataque aí é perigoso. Marquinhos na marcação em cima de Di Maria. Também quando fala da Argentina, fala de Maria, fala de Maria, fala Messi, fala Bilha, fala Pérez. Só, só, também só tem craque do outro lado, amigo. Falar em Gabriel Jesus, ele deixou a perna ali, viu? Ele deixou a perna ali, o Pérez ficou sentindo. Ali, ó. E tocou por baixo. Hum, pegou. Pegou e pegou forte. Foi muito mais teatro que a, que a, que a bola. Ah, mas pegou, né? Não, não é só a perna, como é que você sabe? mas já tá lá jogando, correndo, feito bonitinho. Não, mas pegou, filho. Aí vem a Argentina lá pela esquerda. bola tocada, muito forte, vai pela linha de fundo. Aí apenas tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brama. Onde tem Brama, tem jogo. Aí o Brasil saiu lá atrás deixando muito no sofoco, o Alisson. Muita confiança. Essa ele ficou apertado ali, ó. Ele que bateu de lado, lateral para a seleção da Argentina. Funes Mori. A marcação do Gabriel Jesus. Então. Será olha aqui, A mãe do, do Gabriel Jesus. Oh, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem? Ela me perguntou assim. E aí? Fui bem na televisão? porque eu conversei uns cinco minutos do, do, do, penúltimo, do último jogo com ela, do, do jogo com a Venezuela, falando, ela perguntou, me perguntou, fui bem na televisão? Olha só, ela foi excepcional, conquistou o Brasil. Ela falou, ah, que bom, estava preocupada com isso. Uma simpatia. Otamendi. Aí o Pérez partiu, arrancou. É o que a Argentina tem que fazer Casagrande Júnior, porque nesse momento, não um panorama aqui para todo mundo, com os resultados atuais, o Brasil está indo a 24 pontos, o Uruguai está indo a 23. Já se destacando muito. A Colômbia tem 18, o Equador tem 17, o Chile tem 17 e a Argentina tem 16. É, ela se... cada hora mais longe. Então ela se colocou numa situação é, difícil mesmo aí, Galvão. Tá parado, tá parado. O se, marcou ali. Ela se colocou numa situação difícil mesmo, porque tá chegando o segundo. Isso aí já é o segundo turno, né? Da, das, segundo jogo do segundo turno. segundo jogo do segundo turno das eliminatórias. Ela tá em sexto lugar, perdendo pro Brasil. Vai ter que correr atrás depois, mas correr assim, sem falhar nada. Não vai ter o direito de falhar de forma nenhuma. Vai ter que ganhar a maioria dos jogos nos confrontos diretos. Olha, parecia impedimento a posição do Messi na bola cortada. E o juiz deu a falta. E o Miranda está enlouquecido com o ato. O Daniel Alves vem e fala um monte no ouvido dele. Vamos ver, Arnaldo? Falta não? Ele toca a bola, mas toca o pé também do Benz. Vamos lá. Olha só. Tocou a bola e o pé a do A minha dúvida, sabe qual era, não? É se o Messi... Não, não estava, não. O Higuaín estava impedido nessa bola cortada, mas não estava, não. É, a quando, defesa estava toda desarrumada. É, a defesa estava desarrumada, quando chega ele está na frente. Mas é. na hora que ela parte o corte, a posição era legal. Então o lance é de muito perigo. O Tite que deve estar tá meio cansado, porque o Antônio Arnaldo perguntou a ele se ele ia dormir bem, a posição disse assim, não adianta, já sei que não vou conseguir dormir. Deve ter passado a noite em claro. O Malsa, Patom Malsa, balança ali a cabeça, Olha, é um lance, eu é, diria. É, Galvão nessa posição aí, a barreira, ela é obrigada a pular. Porque se não pular, dessa distância com a batida. É pênalti. É, pro Messi é. Ele vai buscar o canto superior esquerdo do goleiro Alisson. Aí Lionel Messi. Barreira brasileira e vários jogadores argentinos ali por trás dos brasileiros. Por que, que os jogadores ficam ali atrás, hein? É para cobrir, né? A visão do goleiro. É, para o goleiro só ver a bola quando ela passar da barreira. O Marcelo se agachou atrás da barreira. O Marcelo tá baixadinho ali atrás da barreira, também não entendi porquê. Que a barreira vai pular. Ele pega por baixo, se a barreira pular, ele pega por baixo. Aê, o Colombos se foi na barreira e na barreira ficou. E por aí ficou. E eles estão pedindo toque, mas não no chute do Messi. Ou no chute do Messi, sim, no chute do Messi. Cotovelo do Neymar. Neymar. Cotovelo direito do Neymar. Mas o cotovelo tá junto do corpo, né, Amado? É, do corpo não. Ele faz o não. movimento, faz o Você movimento. Daria pênalti? O juiz daria pênalti, se tivesse visto. Aí vem bola para a área. Pressão da Argentina. Alisson tenta sair. Ficou esquisito, saiu esquisito, ficou preso. Os jogadores brasileiros e argentinos. E olha o contra-ataque brasileiro, a posição é legal. Vambora, Gabriel Jesus. Parte pra cima dele, faz esse sozinho e cara, o Neymar. O Neymar que caiu por lá. Ele foi sozinho, ele tentou o toque. Ela beijou o pé da trave ali. Olha só a jogada. Ele ameaça, sai de dois, faz o toque, ela beija a trave. Grande arrancada de Neymar. Fiquei na dúvida se o se o Romero chegou a tocar nela, por uma câmera parece que sim, no meu visual aqui pareceu que sim, mas uma mostrou que não, que ela foi direto na trave. Porque ele fez um improviso, né? Normalmente joga essa bola para trás, né? Ele olhou para o meio da área né, e colocou ela com a parte interna junto da trave. Então a gente já teve um grande momento, Arnaldo, vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse lá embaixo com aquela camisa vermelha, você dava o pênalti? Pênalti. Hum. Neymar faz um movimento que não é normal. Ele pula com o braço aberto. E aí é, é pênalti. Aí o lançamento. O corte feito lá atrás pelo Marquinhos. A bola pela linha de fundo. O Miranda reclama com bandeira. O Miranda está revoltado com a arbitragem. Ele queria agora o impedimento. Com toda a experiência, o Miranda tem perfil de capitão. Não, não é questão da abraçadeira ou não estar com o jogador. Você vê que quem está tomando a postura de capitão aí é o Miranda. O cruzamento vem por baixo. Espirrou o taco. Gabriel Jesus ajudando a defesa. Chegou, pegou na canela. Lá vem cruzamento de novo, de novo por baixo. Alto de cabeça, pressão da Argentina, se segura o Brasil. Felipe Coutinho bate para frente, não tem ninguém. Apenas Argentina, o Brasil vai ganhando por 1 a 0. Agora é o Brasil que fica ali, naquela zona de menos de 30 metros, entre a linha do meio campo e a linha da entrada da área. Esperando pegar e sendo um contra-ataque, né, Léo? É, Se ficar o, Gabriel ali, o Neymar, tem que dar a esticada, porque a Argentina está tendo que sair para o jogo e está deixando muito espaço. E o Gabriel, o, o contra-ataque é uma grande arma para essa seleção brasileira que é muito rápida. A bola vai pela linha de fundo. Um para o Brasil, zero para a Argentina. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson Johnson, Listerine Cuidado Total, boca saudável em duas semanas. Aí o time brasileiro tentando a jogada, o Felipe corre muito, o Neymar escorregou, não deu para o Felipe Coutinho, o lateral é para a Argentina. E amanhã, depois de Além do Amor, as surpresas de um lugar repleto de encontros. Você vai ver no Globo Repórter. E nesse fim de semana tem grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Duas horas da tarde, de sábado e de domingo, sábado treino para definir as posições de largada e domingo. Vamos ter uma festa sem dúvida alguma. Um grande domingo de Fórmula 1 em Interlagos, em São Paulo. E você vai curtir na Globo, nós estaremos juntos. Estarei lá com o Reginaldo Leme, com o Luciano Burti. Porque pode ser decidido o título. Nico Rosberg pode ser o campeão do mundo no Grande Prêmio do Brasil. E será a última corrida de Felipe Massa na Fórmula 1 em Interlagos, onde ele brilhantemente venceu duas vezes. Vamos esperar que seja um domingo também de muita felicidade para o Felipe Massa, que ele possa ser abençoado e fazer uma grande corrida. Domingo, duas da tarde. Todas as emoções. No sábado, treino, como eu já disse, no horário. Olha a Argentina chegando! Cruzamento do Mas. A enfiada de bola do Di Maria. Não dá às vezes para entender, casa, Júlio, como é que a Argentina pode estar nessa posição. Como não dava para entender como o Brasil estava nessa posição há cinco jogos atrás, porque é um timaço do futebol. Ô, Galvão, eu tenho uma teoria em relação à seleção da Argentina dos últimos anos, que é em relação aos laterais, né? A Argentina teve Zanetti, a Argentina teve Sorin ultimamente. Acabou, ela não tem mais laterais do nível desses jogadores. O que faz com que a equipe não tenha alternativas pelas laterais. Os laterais são jogadores normais, que não fazem a diferença como faz o Daniel pelo lado e como faz o Marcelo pelo outro. Eu concordo com o Léo e completo também. Eu coloco mais os dois zagueiros também. É os dois é zagueiros da Argentina são fracos. A Argentina do meio para frente é forte, muito forte e toma muito gol. Toma muito gol porque a defesa toda ela é fraca. Já há muito tempo, né? a Argentina vem sofrendo com o problema de defesa. É, e com a, com a, formação que tem a Argentina, da marcação muito forte nos homens de meio campo, são jogadores realmente muito bons. As alternativas pelas laterais são muito pequenas. Aí a Argentina vem tocando. Mascherano bateu de lado. Saiu Funes Mori. Tentou enfiada. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. É impedimento que favorece a seleção brasileira. Aí Arnaldo não há o que discutir, impedido o Higuaín. No momento do passe ele estava na frente, só tinha o goleiro, acertou o assistente. Christian Scheman. O Tite e o Balsa não conseguem sentar, né? Ficam ali atentos, andando para lá e para cá. Eles se elogiaram muito ontem, se cumprimentaram hoje. É a quarta vez que um joga contra o outro, jogaram por clubes, Corinthians contra São Lourenço e Corinthians contra o São Paulo. Duas vitórias do Tite e um empate. É na... os dois foram campeões da Libertadores, nos dois confrontos com o São Lourenço, o jogo da Argentina, o Corinthians do Tite ganhou 1x0, o jogo de São Paulo empataram 0x0. E no confronto do clássico Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhou de 1x0. Mas era um confronto dos dois. Até agora, está dando o Tite com três vitórias e um empate. Tomara que fique assim mesmo. Aí a Argentina vai tocando, nós vamos nos aproximando do final do primeiro tempo, um para o Brasil, zero para a Argentina, um golaço de Felipe Coutinho. Então você já sabe, sábado e domingo temos Fórmula 1 e depois terça-feira, Peru e Brasil. Eu não quero antecipar, botar carro na frente dos bois, mas quero esperar o fim desse jogo. Se vier um resultado positivo, nós vamos falar de resultado de Brasil e Peru, porque já podem ser os dois passos já para a Copa. Vai ficar faltando um empate pro ano que vem. Para chegar no número mágico que seria de 27 pontos. Aí a Argentina tocando. Messi. Olha a enfiada de bola do Messi. Subiu o Marquinhos, fez o corte de cabeça. Bira tentou recuperação, recuperou, tocou para trás, o Brasil cortou. Ela foi pela linha de lado. Vamos para 45. Quanto tempo ele vai dar, Nova? acredito que dê nada, não, porque não houve nenhuma paralisação. Né? Será que vai dar um minuto? Um minutinho, pelo menos. Teve gol, tem comemoração. O jogo acalmou. Tá mais calmo. Deu sorte o juiz, né? Não, é, ele é enérgico. Ele... É, os argentinos sabiam disso. Eles haviam expulsado de bala no jogo contra o Uruguai. Aí deu um minuto, deu um minuto. Posso falar uma coisa, Arnaldo? Eu acho que ele acalmou. É foi o jogo que ficou é. calmo. Ele que estava assustadíssimo casa. quando começou o jogo. Falta para cá, falta para lá, cartão amarelo. Aí depois ele deu uma acalmada. O Arnaldo disse mesmo que ele estava assustado. É, o pessoal fica botando um monte de... Olha só. Vamos lá, Gabriel Jesus partiu, arrancou, arrancou pelo meio. Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Brasil! Brasil! Brasil! Neymar Júnior é o nome dele. E se nós estávamos querendo alguma coisa do Gabriel Jesus, está aí, ó. Pegou, dominou, ganhou no corpo, olhou, escolheu o momento certo, tocou no Neymar, espera assim. Faz, Neymar. Faz e me dá um abraço. Linda jogada do Gabriel Jesus e a finalização perfeita do Neymar. 2 Brasil, 0 Argentina. Todo mundo vibra muito. Que resultado no primeiro tempo, que já vai terminar. Gol legal ou não? Legal. Passou no momento certo, Neymar correu no momento certo apita o senhor Rúlio Bascunha. Final do primeiro tempo. Dois para o Brasil. Zero para a Argentina. O primeiro do Felipe Coutinho. O segundo do Neymar. Dois lindos gols. E por enquanto, uma vitória espetacular. Vamos esperar o segundo tempo que é a Argentina. Vamos esperar o segundo tempo, porque tem muita história nesse confronto. Mas, por enquanto, tá bom demais. E olha, o The Voice Brasil foi ao ar ontem para que você pudesse acompanhar todas essas emoções de Brasil e Argentina. Mas na quinta-feira que vem, tem mais uma noite de batalhas no The Voice Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao nosso show do intervalo. Estou aqui com parte da turma. Antônio Arnaldo, Asa Grande de um lado, Júnior do outro, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. <laughs> que continue sorrindo, né? Que continue, né? Que continue no segundo Lógico. tempo, né? Argentina. Mas vamos pra cima. Vamos com calma. Mas vamos para o seguinte, vamos ver um pouco do... Tanto se falou do confronto de Messi e de Neymar, vamos ver um pouquinho dos números dos dois aí. Que eu acho que se o placar tá 2 a 0 pro, o Brasil, o Neymar com o Messi, deve estar uns 4x0 pro Neymar, né? O Neymar talvez tenha tido, talvez não, né? Certamente, tá aí. Olha lá. Passo de bola, 1,51, 1,58. Mais o Messi. Duas finalizações de cada um. Passe certo, 19 do Messi, 12 do Neymar. Roubada de bola, 0 do Neymar, do Messi, 1 do Neymar. Uh, passes errados, 2 do Neymar, 1 do Messi. Faltas recebidas, 5 e 6. Um gozado é que, se a gente ver, esse negócio de número, eu sou meio invocado com esse negócio de número. Se a gente olhar ali, dá a impressão que começa Messi jogou mais. O jogo ficou igual o jogo, e não foi. E não o, foi. A participação do Neymar foi muito maior do que a do Messi. E ele foi muito mais decisivo, independentemente de ter feito o segundo gol. É, não só o gol, não. Ah, não. O Neymar participou da jogada do gol do, do Felipe Coutinho com aquele toque de Exatamente. primeiro. Ah. É. E depois fez o segundo gol com uma grande jogada do, do Gabriel Jesus. Né? Aí detalhes de imagens, um show de imagens, a Globo buscando o lance dos dois, sempre marcados muito de perto, sempre muito apertados, faltas, é um olhão aberto, regalado do Messi para fazer o domínio. Não chegou ali de perna esquerda, a bola passou por ele. Ali o Neymar. Então, tivemos aí. E a conclusão que se chega é que Neymar foi melhor que Messi no primeiro tempo. Foi melhor que o Messi. O Messi começou melhor nos primeiros cinco minutos, tanto que o Fernandinho tomou um cartão amarelo, mas depois o Neymar foi melhor. Aí vamos então aos melhores momentos, a finalização do Bilha, a bola bateu nas costas do Miranda ainda. É uma grande defesa do Grande defesa do 122 quilômetros km ah, a velocidade da bola. Essa daí, né? nesse chute. Pancadona. Aí 24 minutos. Aí o toque de primeira. O toque de primeira que não deixa nem o adversário, nem o adversário dele, nem o adversário do Felipe, né? Eu diria uma coisa, não tem ninguém no futebol mundial hoje que faça isso com a perfeição que faz o Felipe Coutinho, que era o que o holandês fazia do lado da esquerda, o Robin da direita para o meio. Mas o mais importante, até esse momento o jogo estava enrolado. O Felipe Coutinho saiu da, da, da esquerda e foi lá para a direita e aconteceu o gol. E essa foi a jogada do Neymar. Saiu dos dois ali e meteu na trave. Mas o, o, Robin, que era o rei dessa jogada, trazendo da esquerda pro, da direita para o meio bater na esquerda, hoje é o Felipe Coutinho quem faz isso pelo Liverpool foi na seleção. E as finalizações do Felipe são realmente... Essa é a chegada do mais, né? Pela esquerda, mas Aí nesse momento nós comentávamos que o Argentina estava indo para cima e estava deixando espaço. E o contra-ataque seria mortal. Olha como foi mortal. E a jogada do Gabriel Jesus, ele dominou. Espetacular. Ele ganhou no físico primeiro. Exatamente. Ao, o olho, Olha a olhada que ele dá. E ele tinha a opção do Felipe Coutinho do outro lado. O jogador que é bom de bola, faz gol, que é finalizador, mas para ser mais que isso, ele tem que ter isso que ele mostrou ali, Júnior ele olhou, levantou a cabeça para ver onde estava o companheiro. A visão de jogo e percepção de onde está o companheiro, né? Porque você vê que ele não dá mais de dois toques na bola para deixar o Neymar e, na e, cara. E, ser, e por ser um 9, ele tem que. Ele, dá para perceber que ele, tem, ele fica feliz em passar também. Porque o número 9 mais completo é aquele que gosta de fazer gol, mas sabe passar e fica feliz com o passe. Aí a seleção brasileira, você está vendo lances ainda? Vou conversar com meu amigo Arnaldo César Coelho porque o Arnaldo acho que matou a charada quando disse que o juiz entrou assustado. Aí estamos repetindo a olhada que deu ali o Gabriel Jesus. Arnaldo, acho que você matou a charada quando você disse que o juiz entrou assustado. Claro, fizeram Aí saiu exagerando. Fizeram tantas recomendações para ter cuidado com isso, cuidado com aquilo, que ele saiu distribuindo o cartão. E o primeiro cartão do Fernandinho não era para cartão. Você está preocupado com o Fernandinho agora. É. Porque ele expulsou quem de bala no jogo Uruguai e Argentina. É, na Argentina, ele expulsou de bala da Argentina. A Argentina ganhou de 1 a 0 com 10 jogadores. Você então estaria com dois, como o Brasil está com 2 a 0 daqui da cabine aconselhando é. então o Tite que seria o momento de tirar o Fernandinho é. para não, não, ficar com claro, a mesma, primeira colocar falta, um outro sem cartão. É, a primeira falta assim mais gritante do Fernandinho, ele vai dar o amarelo de novo e vai pode ser, Aí, ser expulso. Dois amarelos. Então, é para não correr risco para não correr risco. Mas isso não é lance pra cartão não, amarelo. Não, o, o, drible foi errado. O, o, o, Messi provocou esse contato físico. Ele drible, jogou a bola para o alto e errou a, o drible. E aí, o que que aconteceu? O, o, o, Messi cavou. Muito bem. Então, eu vou aparecer meio... aparecer ali meio de meio de quando, que eu estava olhando para ver ali, ali atrás. O... o jogo teve 22 faltas no primeiro tempo. É muito. Muita falta. É muita falta. Aí o Neymar voltando, a seleção brasileira voltando, a seleção da Argentina já estava em campo e o árbitro estava lhe chamando os últimos jogadores que faltavam. Casagrande e Júnior, vocês concordam com o Arnaldo? Seria momento de tirar o Fernandinho para não para correr menos risco de ficar com 10 em campo. Não, a gente estava conversando aqui, se o Tite quisesse ser ousado, né, ele puxava o Paulinho para a cabeça de área, trazia um pouco o Renato Augusto e colocava o Lucas Lima, né? Nessa equipe para poder servir os três da frente. Principalmente porque está 2 a 0 já. A Argentina vai ter que sair para cima porque a situação é complicada e vai ter esse espaço para o contra-ataque. E você vai ter aquele jogador que dá o, primeiro, dá o passe, né? Você vai ter Neymar de um lado, o Gabriel Jesus no meio, o Felipe Coutinho do lado direito e o Lucas Lima no meio que tem um ótimo passe. Poderia ser uma opção assim para matar de vez o jogo. Calma, gente, vocês já estão querendo goleada. A saída pertence à seleção brasileira. ao Tonis, o árbitro. Mudou. Mudou a Argentina, diga na Mauro Naves. Saiu o número 8, o Pérez, né, o Enzo Pérez, para a entrada do 7, Agüero. Tá jogando com a 7 hoje, que era a camisa do Di Maria. Fez 10 jogos com essa camisa pela seleção. Falou, não, vou usar a 11 agora, Paris Saint-Germain, para ver se eu melhoro. O Di Maria só fez um gol nas eliminatórias. E hoje parece também que não está dando sorte a 11, não. Olha, que agora está sobrando atacante no time da Argentina. Porque o Messi, o Messi para mim é atacante. O Neymar também é. Então, olha só. Messi, Di Maria, Agüero e Higuaín. O cara veio por tudo ou nada. Veio por tudo ou nada, vai sobrar espaço no meio. Aquela alteração agora fica tão mais importante ainda, porque a Argentina vai atacar muito. O Fernandinho vai ter muito confronto corpo a corpo. O risco de ser expulso é maior agora. A alteração seria muito importante. Aí o lançamento, da bola chega para o Alisson. Mas também o Paton Balsa Júnior. Me parece saindo um pouco das características dele, porque a situação da, de tabela da Argentina é complicada isso pode, pode custar tomar gol de contra-ataque. sem dúvida o jogo vai se apresentar para a seleção brasileira com mais espaço e o contra-ataque, né? Ele foge um pouco das suas características e dos seus conceitos, mas isso em função da situação né, que a Argentina ocupa nesse momento. Aí Neymar partiu lá pela esquerda, saiu tentando fazer fila, acabou perdendo a bola, o corte foi limpo e depois a falta. O Marcelo por trás acabou cometendo a falta em cima do Agüero. Calvão não deu tempo de falar no primeiro tempo, o Neymar fez o gol no finalzinho, mas foi um gol é, de número redondo, né? o 50 gol número 50 do Neymar pela seleção brasileira. E pela primeira vez o Neymar marcou contra o Messi, no quinto confronto entre os dois. E lá partiu cheio de vontade pela esquerda com muita velocidade. Olha o cruzamento! O Gabriel Jesus chegou. É isso que o Balsa pode passar um um pesadelo que ele nunca teve na vida. Você viu a velocidade da, da ah, arrancada do, do, do Neymar? Neymar. Ah, mas isso é uma característica dele, né? A velocidade com habilidade que é uma das coisas mais difíceis de você conseguir juntar. E a chegada do Gabriel batendo, né? Você viu um centroavante que ele chega, acompanhou a jogada e chegou batendo na bola. E tenta ver a seleção brasileira de novo. O Paulinho agora estava mais ali à frente, ficou um pouco mais atrás o Renato Augusto. Agüero. lá pela direita, o que não é muito normal por parte dele. O Marcelo reclama e vai tomar cartão amarelo. Ali o cartão amarelo para o Marcelo. Não joga contra o Peru. Para falta em cima do cunha Agüero, ele não joga contra a seleção peruana. Não chega a ser um grande problema. O Brasil vai ter que se segurar um pouquinho lá. E o Felipe Luiz vem de ótimas exibições. Foi muito bem nas duas últimas partidas. Mas o Marcelo é um, um grande jogador. Um dos grandes na posição do mundo, se não o melhor na posição de lateral esquerda. Aí vem cruzamento na área brasileira. Muita demora para a cobrança. Todo o time da Argentina, praticamente, ali é o time brasileiro inteiro. Se defendendo, cruzamento, mergulha. Para fazer o corte de cabeça, Gabriel Jesus. Bacana. Mergulhou, foi lá embaixo do chão tirar de cabeça. Aí lateral para a Argentina de novo. Seleção brasileira tem dois dos seus jogadores de defesa com cartão amarelo nesse momento na partida, isso pode ser perigoso. A seleção da Argentina não tem nenhum. Aliás, não tem nenhum cartão amarelo. Aí a Argentina tocando. A bola chegou com o Messi. É o Paulinho agora, com mais experiência da marcação em cima dele. Cruzamento, Alisson. Também não pode aceitar o time brasileiro essa pressão da Argentina, não. Muita bola na área, daqui a pouco uma vai para dentro. Você viu como é que chegou o Funes Mori ali? De forma esquisita, o Casagrande do meu lado aqui. Falou, que é isso? É, e, e, e o Bálsamo foi assim, normal, o jeito, o jeito, é, foi pegar a bola, velho. Foi, foi, pegar a bola. Foi pegar a bola no rosto do Felipe Coutinho, né? Ele até pegou a bola, Casagrande, mas pegou não. a bola na altura do queixo então, do Felipe Coutinho. Isso aí não, não é jogada normal. Seria lance perigoso, não? Foi, deu falta. Então, por isso que ele deu falta. E o Balsa ficou reclamando, dizendo que ele tocou a bola. Por trás ali, a entrada mais dura ali do... Empurrando o Márcio Felipe Coutinho. O juiz não marcou nada, de novo é a Argentina. Messi. Paulinho. Agora é o Paulinho que está marcando o Messi. exatamente, para evitar o primeiro confronto do, do, do, corpo a corpo com o Fernandinho. É uma alternativa para não precisar mudar ninguém. Está ficando mais na sobra, Fernandinho. Chegou com vontade. Olha a repetição do lance. Neymar chegou com vontade. Cometeu a falta em cima do Funes Mori. Você revê, mas, mas, mas foi falta mesmo, amigo. Deu uma, uma chamada rasteira. Olha a enfiada de bola, Alisson. Sai do gol. Se o Neymar tivesse sofrido uma falta dessa, nós iríamos pedir cartão amarelo ao adversário. Esse lance é, é amarelo do Neymar. Aí vem o Brasil não com o Marcelo. A enfiada de bola, a bola foi muito forte, vai direto pela linha de fundo. É tiro de meta para a Argentina, dois para o Brasil. Zero para a Argentina. Felipe Coutinho e Neymar. Felipe Coutinho aos 24 do primeiro tempo. E Neymar no finalzinho do primeiro tempo. Dois para o Brasil, zero para a Argentina. Galvão, tem uma situação agora com a entrada do Agüero, é o seguinte. Agora começou a, a, a voltar um jogador de meio para que tenha sobra, porque está Agüero e o Higuaín em cima dos dois zagueiros centrais. O Renato Augusto que veio agora para ter uma cobertura, para não ficar mano a mano. O Uruguai também vai se aproximando muito já da classificação para a Copa do Mundo. Termina o jogo, dois para o Uruguai, um para o Equador. O Uruguai faz a lição de casa, vence em casa, vai a 23 pontos. Nesse momento, o Brasil está ganhando, está com 24 pontos. E o Uruguai com 23 pontos. Os dois já vão se destacando de todos os outros. Subiu, a bandeira amarela ali marcando o impedimento de Cunagüero. Bom, Galvão, no intervalo nós mostramos os números tanto do Neymar como do, do Messi. Né? E chegamos à conclusão que realmente o Messi só começou a partida bem depois ele sumiu no primeiro tempo. Mas outro jogador que é muito bom, que também não apareceu na seleção da Argentina, foi o Di Maria. Di Maria é fortíssimo lá na Argentina, causou problemas no primeiro tempo todinho e nesse jogo também não apareceu. É um grande jogador que tem que tomar cuidado do mesmo jeito. Ele tá ali, não pegou na bola, mas pode acordar no jogo a qualquer momento momento, mas não, não, não entrou na partida até agora. Otamendi rebateu de cabeça o Brasil, faz o corte. Aí vai optar pela lateral. Apenas lateral para a Argentina, Emanuel Mas. E o Brasil marca, busca marcação lá na frente, na entrada da área. Toca o time argentino. De novo Otamendi, se apertar ele confessa, porque não tem essa habilidade toda não. Masquerando mais atrás. Saiu jogando o Funes Mori. A bola chegou no Messi. Aí no Di Maria é perigoso na perna esquerda, fez o corte de lado, pediu a falta. O Brasil recupera a posse de bola. Daniel Comoral fez a fita em cima do Messi. São muito amigos, jogaram juntos muito tempo. Era quem mais servia a bola para o Messi do Barcelona. Era o Daniel Alves e agora o juiz não marcar essa falta em cima do Renato Augusto. Agora ele abusou, Arnaldo. É, errou. Foi falta clara que não marcou. Ele estava pertinho ali. Olha só o Peru virando em cima do Paraguai. 2 a 1 um para a seleção peruana. Flores foi quem fez o gol. A seleção peruana está lá atrás, mas é importante para a Argentina porque o Paraguai vem colado ali na Argentina, né? A Argentina estava em sétimo, agora foi para sexto. Aí Gabriel Jesus. Tocou atrás pro Paulinho. Penetração do Paulinho. Tentou a boa jogada ainda aí lá no gol. Olha a chance. Faz Paulinho, faz Paulinho! Teve tudo para fazer o terceiro gol. Podia ter batido de primeira, ele quis driblar o goleiro. Na hora que driblou o goleiro, ele deu tempo para quem? Para o Mascherano chegar ali para fazer o corte ou Zabaleta? Zabaleta. Zabaleta. O Zabaleta chega ali para fazer o corte. No, ao driblar o goleiro Romero, o Zabaleta adivinhou e se posicionou. Aí o Messi. Não pode dar espaço. A bomba na rede pelo lado de fora, de Maria. Olha, a Argentina ficou muito perigosa de ataque, claro, com o Di Maria, com o Cunagüero, com Higuaín e com o Messi. Em compensação. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Pode falar, Léo. Não, em compensação tem espaço lá atrás. Podia ter definido o jogo. Não dava para ele bater de primeira, não, Galvão, porque o goleiro cresceu em cima dele. A batida dele é que foi muito foi centralizada, fraquinho. né? Deveria ter sido um pouco no alto para tirar a, a chance. Olha os espaços que a Argentina está deixando. Sem, quase sempre mano a mano, olha. E lá vem de novo o time brasileiro. O Neymar levou vantagem. Falta nele. Cadê o cartão? Cartão amarelo para Funes Mori. Partiu na velocidade. Esse, essa virou. Será que ele bateu a cabeça no chão ali? Vamos ver. Ai, ai, ai, ai, ai. Hum. A entrada dele é no meio da canela do Neymar. foi na maldade. É, né? É, mas o problema é que essa batida, essa batida aí, para quem já teve problema na coluna, ah. fratura de coluna, essa batida de cabeça bateu a parte de trás da cabeça. Torcer para que esteja tudo bem com o Neymar, parece que tá tudo bem com ele. Ficou uma, no lucro. Ele faz uma grande partida o Neymar. O lance era para vermelho, porque ele foi na canela mesmo, foi para pegar mesmo. Foi uma falta de jogo, nem uma falta para parar a jogada. Olha só. Ele já tinha passado a bola. Ele já tinha feito o toque na bola, estava inclusive cortando de calcanhar ali o Falta para o Brasil, dessa distância é mais para o Dani Alves. É uma jogada ensaiada, está muito longe. Pode até sair um gol dessa distância, sem problema algum, mas uma jogada ensaiada é melhor. Você lembra Copa das Confederações, lá em 2009, era um pouco mais para a esquerda, mas a distância era a mesma. Vamos ver, Daniel Alves, vai que acerta. Vai que ele se inspira com essa camisa 4 do Capita. Partiu, bateu! Pegou bem. Pegou bem na bola. Olha, e chegou lá o Romero para fazer a defesa. É uma batida difícil, Galvão, que é com o peito do pé, é. com a é. bola parada, assim, realmente é difícil. E ele bate com o peito do pé, né, João? Não é como você que batia a volta, que batia de... É, para poder ter a potência, né? É. Naturalmente ele bate desse jeito, mais ou menos como batia o Marcelinho Carioca. Dois para o Brasil, zero para a Argentina. Tempo vai passando, vamos passando dos 12 minutos. Então nós tivemos Empate 0x0 Colômbia e Chile, vitória do Uruguai 2x1 em cima do Equador, o Peru está ganhando o Paraguai por 2x1, o Brasil está ganhando a Argentina por 2x0 e a Venezuela ganhando a Bolívia por 2x0. E lá vem o Brasil de novo. Renato Augusto faz a abertura. Felipe Coutinho traz para o meio. Aí para a esquerda que nasce agora jogar melhor. Aí Marcelo tentou o cruzamento com Gabriel Jesus, passou. Olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! Brasil! Brasil! Paulinho é o nome dele! E ele merecia pelo lance anterior. Olha, o esforço do Renato Augusto fundamental, acreditando nessa bola de linha de fundo, tocando para trás. E o Paulinho chegando. Aí não deu chance para zagueiro, para goleiro, para ninguém. Meteu para dentro, saiu o abraço. Se a outra, o Zabaleta tirou em cima da linha. Essa Paulinho meteu para dentro, três para o Brasil, zero para a Argentina. Vai começando um chocolate do Brasil para cima da Argentina. O Brasil é muito melhor no jogo. É, na metade do primeiro tempo começou a tomar conta. Agora, com essa escalação que o Balsa colocou, todo mundo para cima, o espaço que ele deixa atrás e a defesa da Argentina, ela é fraca. É a defesa mais fraca da Argentina nos últimos tempos. O Brasil está saindo para cima. Escutem só, perdão, escutem só o canto da torcida. O campeão voltou, o campeão voltou. Canta feliz o torcedor. Nas arquibancadas, nas cadeiras. Não tem mais arquibancada, mas eu gosto de dizer. Nas arquibancadas do Mineirão. E não para de cantar o torcedor. Três para o Brasil, zero para a Argentina. É um grande resultado. Tem muito jogo pela frente, vamos apenas para 15 minutos. Já já o Júnior fala, perdão, Júnior, que eu te interrompi, o que foi a felicidade do torcedor, merece o um registro, ele faz parte do espetáculo. 3 para o Brasil, 0 para a Argentina. Se estranharam por ali. A falta favorece a seleção da Argentina. O Brasil vem todo ali atrás. Messi já tentou o lançamento, toque para o meio. Esse lance foi de perigo. O Funes Mori escorou de cabeça, levou vantagem no lance por cima. Mas pintou bem o corte ali pelo meio. O Gabriel Jesus, a posição dele é o primeiro que marca. Ele marca o primeiro pau, ele se... Ah lá, de novo ele. E os argentinos não repararam que se bater o escanteio, ele vai tirar todas. Subiu a bandeira ah, mostrando impedimento da Argentina. Diga lá, Júnior. Não, é primeiro porque foi uma jogada trabalhada, né? Quer dizer, onde o espaço prevaleceu, os jogadores deram praticamente todos eles dois toques na bola para chegar. E se tinha alguém que merecia o gol, foi exatamente o Paulinho, né? A galera como é que tá. O que, que eles estão gritando aí? Tite. É Tite. impressionante, cara. É a segunda vez, e eu confesso que em 42 anos de carreira, nunca vi um estádio inteiro gritar em coro o nome de técnico de seleção brasileira. Quantos anos você jogou na seleção júnior, você Casagrande? Isso aconteceu no jogo de Natal. Agora é Mineirão. É Mineirão, é. a torcida mais exigente, torcedor de Cruzeiro, de Atlético, de América. É impressionante o prestígio que o Tite angariou nesses agora cinco jogos. Então, a seleção está numa situação muito delicada na tabela, mas o que mais entristecia o torcedor brasileiro é o jeito que jogava era o modo que jogava, não conseguia jogar bem, não atacava. É, não, não, não, é nem comparar Tite com Dunga, não. A, a seleção era muito amarrada, estava é, muito longe daquilo que a gente queria. Estava né? triste. Estava triste, exatamente. O Tite chegou, é, mudou, modificou completamente de uma hora para outra, o ambiente melhorou, o time começou a jogar, né, Léo? E está fazendo jus realmente ao futebol brasileiro, esse jeito que a seleção está jogando. É, é um é uma pessoa carismática, não tem dúvida, né? E lá veio o Brasil de novo e já teve falta violenta pelo caminho, hein? Vamos ver o que o juiz vai fazer. Foi no Gabriel Jesus. Tomou uma pancada dura por trás. E vem cartão amarelo aí. Vão essa zaga já não é uma zaga de qualidade. Pegando os jogadores, com a bola dominada, com espaço, tendo que sair nesse combate direto, vão ficar expostos. Realmente o que o Bausa fez foi um suicídio muito grande. Ele pega por cima, ele não vai nem na bola, ele vai com a mão, ele dá com a mão. Otamendi. Os, os dois estão com amarelo agora. Os dois zagueiros de área. Eu estava falando do Paulinho quando deu a jogada, Galvão, porque ele é um dos remanescentes dos 7 a 1 Então quer dizer, de repente esse gol vai exorcizar, pelo menos para ele, né, em parte o que aconteceu né, durante a Copa do Mundo contra a Alemanha. E, e, e você pois é. percebeu é. um carinho diferente no abraço do, do time com ele ali e o, o tempo fechou. Pois é, só para completar a informação do Júnior, ele é um dos remanescentes do 7 a 1 e voltou a marcar pela seleção que ele não fazia desde 2013, exatamente aqui, aqui no Mineirão, na semifinal da Copa das Confederações contra o Uruguai. O Brasil ganhou de 2 a 1. Olha lá. A provocação agora foi do Mascherano em cima do Felipe Coutinho. E o Neymar chegou para falar alguma coisa para ele. Como que ele assim, faz isso não, Mascherano, faz isso não. E o Fernandinho foi, foi falar com o, o Otamendi, que os dois jogam no Manchester City, e foi ah. falar bravo, não foi conversar de amigo não, foi dar uma dura. Aí a cobrança, bola para a área, tem três do Manchester City em campo aí, né? Porque o Cunagüero joga também. O Cunagüero é ídolo por lá. O Otamendi joga lá, o Fernandinho joga lá e o Cunagüero também joga lá. 3 a 0 Brasil. Bateu para frente o Romero. Vamos nos aproximando dos 20 minutos. Tem o Zabaleta. E tem o Zabaleta, é, esqueci. É, exato. Agora, ontem, o... <laughs> perguntaram para o Balsa já sobre o jogo com a Colômbia. Ele falou: tenho que esperar, que eu tenho muita gente pendurada. Realmente tem seis jogadores pendurados. Para sorte dele, os dois que receberam cartão não estavam na lista. E é a Argentina, o próximo, o próximo jogo da. O próximo jogo da Argentina com a Colômbia com em a casa. Colômbia em casa. E, o, ano que, e o ano que vem começa em casa contra o Chile. Então tem uma chance de fazer seis pontos aí para dar uma respirada. É, mas... amigo, mas não entra na zona de classificação, já, só joga em março do ano que vem, né? É muito tempo para bater o tambor do. Do, do Balsa. Do Balsa. E agora o Brasil toca a bola, a galera gritou olé. os outros podem ficar perigoso. Aí Felipe Coutinho. Daniel, corte bonito para Felipe Coutinho. Tocou para o meio, não deu certo, mas tá jogando bonito o time do Brasil. Sabe que é isso? Em qualquer profissão na vida é necessário estar feliz com o trabalho. É necessário autoestima e é necessário confiança. Foi isso que foi devolvido à seleção brasileira. Alegria, autoestima e confiança. É, porque a qualidade ela sempre, sempre teve, né? Aí Marcelo toca para trás. Miranda. Agüero deu nele. Deu no tornozelo. E deu sem bola. E o juiz fingiu que não viu. E agora escoraram por lá. Os argentinos começam a botar pressão. Isso vai complicar para o juiz de novo, Arnaldo. Ele vai acabar expulsando. É um juiz enérgico, que tem um índice alto de expulsões no jogo. Ele está tendo uma paciência nesse segundo tempo. Veja só essa entrada Aqui, aqui, ó. Sem bola já. É. Ele tinha que apitar, ali não tem que dar lei da vantagem. Na defesa, a melhor coisa é apitar. E agora, essa Gabriel uma, levou uma pancada. Uma pancada ali. Ele, subiu, ele subiu dando soco por trás. Eu, eu juro aqui veio na, na, na, na, repetição. Ele nem Gente. olhou a bola, o Otamendi. Ele, já, já... socou pela cabeça do Gabriel Jesus. Já para vocês, casando aqui. O Uruguai tem 23. O Brasil tem 24 pontos nesse momento, o Uruguai tem 23, a Colômbia tem 18, o Equador tem 17, o Chile tem 17 e a Argentina tem 16. E está tomando de 3 a 0. Acabou a camaradagem de jogar em clube, de ser parceiro. Estou estão começando a perder a cabeça. É, então toca a bola. Né? Aí cruzamento vem bola para a área. Paulinho recebe ele atrás. Fez a abertura, a bola foi muito forte, vai pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú, acesse histórias infantis no seu celular. Olha, os gols continuam saindo nesta rodada de muitos gols. Quer ver uma coisa? Não estou gostando desse resultado, não. Tocando bola o time brasileiro, chegando, olha a chance! O Neymar ainda ficou falando alguma coisa com o juiz ali. Não houve nada. Absolutamente nada. Mas chegou outra vez com chance do quarto gol. Apareceu o Peru 4 a 1 em cima do Paraguai. O terceiro gol foi do, do Cueva, jogador de São Paulo. Foi muito bem. E o quarto gol foi Benítez contra. Estou gostando desse levantão, mas dá muita moral para o time peruano para o jogo de terça-feira que vem. Olha o cruzamento, vem bola para a área. Ganhar de 4 a 1. Lá no Paraguai, não é missão fácil para qualquer um, não. Que acabou de ganhar da Argentina na última rodada. É, vai dar moral para esse time peruano terça-feira. Terça-feira tem Peru e Brasil. Calma, gente. Calma o time brasileiro, a torcida gritando alerta, gostando, tá curtindo. Ai, ai, ai, ai, ai. Se ele der a falta, pode ser até pênalti, hein? Eu tenho dúvida se não foi dentro da área. Quem deu fora da área? O Bandeira. E foi o Bandeira. E foi fora da área mesmo. Vamos ver, Agora vamos o Bandeira. Ver, vamos, ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Fora da área. E o Bandeira correu para a linha para mostrar que tinha sido fora da área. Porque o juiz estava mal colocado. Porque foi um contra-ataque. Vai ser um momento muito difícil contra a seleção brasileira. A falta do Miranda em cima do Cunagüero, numa falha ali no meio-campo. O Miranda está com cãibra. Ele deu um miguezinho para não tomar um amarelo, Galvão. É, né? <laughs> Mas ficou por ali. Ele era o último homem, né, Arnaldo? Era o lance para amarelo, porque ia em direção ao gol. Ele era o último, ia em direção ao gol, o Agüero para finalizar. Podia tomar. Bom, aí a melhor chance do Messi no jogo, já que o Messi não brilhou até agora. Dali ele é terrível na cobrança de falta. Vem aquela história, vamos ver se o Marcelo repete aquela manha ali de ficar abaixado atrás da barreira, para a barreira poder pular, para a bola vir por baixo. Aí não, porque a posição é um pouco mais ah, lateral. Ah, exatamente. Se fosse centralizada, talvez fizesse novamente aquela mesma estratégia. Ali nós temos quatro na barreira. O mais alto fica por dentro, que é por onde a bola tem que passar para buscar o ângulo do goleiro Alisson. O lance é de perigo, Lionel Messi. Ele é um gênio para cobrar daí, bateu, Alisson! Bateu no canto que não devia bater, né? Bateu no canto que estava o goleiro. Aí o Alisson caiu bem para fazer a defesa, o Brasil já vai para o ataque. Gabriel Jesus tocou para o meio, Felipe Coutinho tentou deixar para Gabriel Jesus. Veio o Daniel Alves, fez a falta sim. Deixou o braço no rosto do Di Maria ali, ó. Mas é aquela falta que tem que fazer, né? Para evitar o contra-ataque do time adversário. Sem violência. É antijogo, né, não? Todo mundo é contra antijogo, mas é hora que o jogador tem que fazer. Exatamente. Substituição na Argentina. Né? Já já o Mauro vai informar. É, entrou exatamente esse que tentou a primeira jogada aí, o 16, o Correia e saiu de Maria, com a camisa 11 também não foi bem, Casagrande já tinha dito, não, não, estava indo bem com a 7, não foi com a 11, saiu. Correia com a 16. O Correia foi motivo de, de muita discussão na, na coletiva de ontem, porque me fala o nome agora do jogador, do Salvador, que vem sendo um jogador. Belucci. Isso. É, é, é, ele, não, ele não colocou no banco de reservas, preferiu colocar o Lavezzi que vem, que vem que não joga há muito quatro tempo, meses. É. Não joga há quatro meses e botou o Correia. E não botou o Belucci. E sofreu uma, uma saraivada de perguntas por parte dos jornalistas argentinos. O Arnaldo falou alguma coisa que eu não entendi, diga lá. Os 3x0 eu acho que ele não escapa não, né? é só esse <laughs> a imprensa argentina está pegando o pé dele. O Arnaldo já está derrubando o Balsa. Patom Balsa. Ele tem moral na Argentina. Quem está derrubando ele são os resultados é. dele mesmo, né, Calvão? E ele começou bem, né? Começou com vitória. É, e pensar que tem Simeone, São Paulo também. Eu não sei também como foi a escolha do Balsa para entrar nesse, é, na seleção argentina. Talvez tá com a seleção argentina estivesse precisando de um time mais compacto. Característica dele. Ele veio de campeão da Libertadores, veio de chegar à semifinal com o São Paulo na Libertadores. Ele, ele é um bom técnico, tem. E tem um currículo importante. Olha, eu tenho a resposta para essa pergunta do Casagrande. Estava lendo hoje nos jornais argentinos que todos Ih, os. lá, segura a bola. Deu caneta, partiu, segura o Neymar, que eu quero ver. Tá impossível. Meteu uma caneta no Zabaleta. É isso que a torcida quer ver, é alegria. E volto a repetir: qualquer coisa, qualquer profissão na vida, qualquer atividade, você estando feliz no, naquilo que faz, você tendo autoconfiança e autoestima, vai fazer bem feito. Foi isso que a seleção brasileira recuperou: alegria, autoestima e confiança. Agora não exagera não, <laughs> porque senão os caras vão dar pancada. Aí saiu o Romero, teve gol da Venezuela. 3 a 0 Venezuela em cima da Bolívia. Uma rodada de muitos gols. E o Brasil volta a jogar. Na terça-feira joga em Lima, no Peru. E o Peru está vindo de uma grande vitória. 4 a 1 fora de casa em cima do Paraguai. Estava perdendo de 1 a 0. Vamos aí para 29 minutos. Marcelo, que já tem cartão amarelo, comete a falta ali para cima do Bilha. Da Argentina não resta outra coisa ao time argentino não servir para cima. Eu acho que eu falei que quando o Ronaldo fez três gols foi 3 a 0 tinha sido 3 a 1 porque foi o Sorin quem fez o gol. Não me lembro bem, estava aqui fazendo. O Ronaldo fez três gols de pênalti, o Sorin fez o gol. Então agora é que está 3 a 0 para a seleção brasileira. O Brasil não vence a Argentina por uma diferença superior a dois gols desde 2007, portanto há nove anos. Foi na final da Copa América de 2007, 3 a 0. O Daniel Alves estava em campo, o Messi Peraí. e o Mascherano também. É, e, e, a, e, a, Copa das Confederações? Na Alemanha, né? Na Alemanha. Foi antes? Foi antes, né? Foi em 2005. 2005 é. foi 4 a 1 né? Isso. Tá certo. Tino. Também não perde aqui desde 98 para a Argentina, né? Seis jogos já. Aquele 1 a 0 antes de embarcar para a Copa. Aí o Felipe Coutinho tentando sair, com a bola dominada, sempre as informações precisas e Mauro Naves e Tiro Marcos. Só para completar a pergunta Diga. do Casagrande é o seguinte, eu lia hoje sobre isso. Antes de escolher o Balsa, consultaram quatro ou cinco, inclusive o Simeone, mas todos muito bem empregados na Europa, é. não quiseram correr o risco de vir para cá. Eu, eu, eu, sabia de dois, né? Do, do, do, do, Principalmente o Simeone, foi o primeiro a dizer não. E o São Paulo parece que também disse não. Quatro o Mauro já tem uma informação mais ampla. Toca a bola o time do Brasil. Foi o que disse o Júnior. Eles vão bater, então toca a bola. Não teve domínio ali o Felipe Coutinho. O tempo vai passando. Tocando o bola, o Brasil vai fazendo o tempo passar. Fazendo o tempo passar, vai consolidando a vitória até agora de 3 a 0. É um grande resultado para o futebol brasileiro. É um resultado quase desesperador para a Argentina. Messi adiantou demais. Aí Marcelo. Neymar já está pedindo lá para a esquerda, para receber. Já recebeu, já vai para cima. Bate para cima do Zabaleta. Vai para cima do Zabaleta. Partiu ele, fez o cruzamento. Não chegou no Gabriel Jesus, porque Funes Mori fez o corte. Gabriel Jesus insistiu, brigou pela bola, o goleiro saiu. Ela ia passando, o Romero pegou. Galvão, e pensar que hoje é a primeira, é a primeira disputa do Tite como treinador de uma seleção, da seleção brasileira, contra a Argentina, e começando por 3 a 0 né? Eu vi esse lance agora do Gabriel Jesus, aquela jogada que ele fez no lançamento para o Neymar, e agora como ele foi, que existiu, quase chegou, vamos esperar esse lance. A Argentina parte, botou um monte de atacante. E olha, esse número fez bem demais pro Daniel, hein? É, mas ele vem jogando não, bem há muito é tempo. Apenas ele... uma brincadeira, porque ele tá jogando bem faz tempo. Ele, ele, quando foi para Juventus agora, né, o Alegre, o Maximiliano Alegre, foi o primeiro que vai dizer para ele que lá ele tinha que jogar diferente do que ele jogava no Barcelona. E ele melhorou as suas atuações porque passou a jogar defensivamente melhor. Você viu que terminou 4 a 0 Peru em cima do Paraguai, 4 a 1 perdão. A bola com o Paulinho, ele pode até bater pro gol, ele bate bem, tentou enfiada de bola, insistiu o Paulinho, brigou por ela. Zabaleta, ajeitou no peito. Felipe Coutinho ficou pedindo o toque de mão dele. Muitas emoções no esporte nesse final de semana, tem grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Nico Rosberg pode ser campeão do mundo. Em Interlagos, e será a última corrida de Felipe Massa no Brasil, em Interlagos na Fórmula 1. Ele vai continuar correndo em outra categoria, ainda não disse qual. Aí vem a Argentina, está impedido. Mas não deu porque não quis, estava impedido. Não vamos. Agüero. A despedida de vamos, Felipe Massa, momento de muita emoção por lá. A despedida de Felipe Massa e Arnaldo César Coelho está aí. O pênalti que <laughs> o Funes Mori fez em cima, tomou um chapéu. <laughs> fez duas faltas ao mesmo tempo. Pênalti, pênalti claro. não marcado que o juiz não deu. Aí que eu quero dizer para vocês. Então, só terminando, duas da tarde, sábado, treino que define a classificação largada, domingo, a corrida, a Venezuela ganhou da Bolívia 4 a 0 Tá jogando jogo ainda, quarto gol da Venezuela, goleada. E o menino Gabriel Jesus é a primeira vez que está jogando a seleção principal contra a Argentina. Ele não está nem aí se a é Argentina. Depois vocês falam. E lá vem o Brasil, queremos mais. Bola de linha de fundo, campo estreitou. Paulinho arrancou a enfiada de bola o Neymar, o goleiro saiu, ele driblou e o campo acabou. 3 a 0 Brasil. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, toda a família compartilhando 4G num único plano. Já já nós vamos ter mexida na seleção brasileira. Vai entrar o Firmino já já. E a torcida vai gritar quando entrar o Firmino. Vai Wesley, safadão! Que foi o que gritaram lá em Natal, no jeitão do Firmino. Ele gostou da brincadeira. E fez gol, né? E daqui a pouco. Firmino na seleção brasileira. A torcida gritou lá. Falem para mim então do Gabriel Jesus primeira vez que ele está jogando contra a Argentina, gente. Num estádio importante que é o Mineirão, toda aquela história do 7 a 1 que eu disse não tinha nada a ver o tempo todo, não tinha nada a ver com o jogo de hoje, mas todo mundo insistia, insistia e falar. Ele não está nem aí. Com 19 anos, né? Ele não está nem aí. Olha ele aí com a bola. Merecia até fazer um gol, porque também fizeram o pênalti nele, agora o juiz não deu. Toca a bola o time do Brasil. Paulinho. Bela apresentação do Paulinho. E tem esse daí que está com a bola também agora, Fernandinho. Né? Ah. Mesmo com o cartão amarelo, fez uma ótima partida nesse segundo tempo. E a troca deles também não mudou em nada a seleção, né? O Paulinho veio um pouco para trás, o Fernandinho ficou um pouco para frente para evitar o confronto direto com o Messi e saiu bem. Ali a reclamação do Higuaín em cima do Paulinho, da falta que o Paulinho realmente comentou em cima dele. Vamos para a alteração. É a mesma alteração do último jogo, saindo o Gabriel Jesus, 9, para a entrada do Roberto Firmino, que joga no Liverpool com o Felipe Coutinho, são líderes do campeonato inglês. Saindo o menino Gabriel Jesus, entrando o Firmino, com a número 21, alteração que também fez no jogo de Natal o Tite. Tempo vai passando, 36 minutos, 3 para o Brasil, 0 para a Argentina. Domingo tem Fórmula 1 e terça-feira tem Peru e Brasil. É um jogo importantíssimo. Eu diria uma vitória do Brasil contra o, contra o Peru lá. Nesse resultado 3 a 0 aqui, jogo em casa aquele número mágico do 27 fica apenas um ponto. Mas eu acho que mais do que a pontuação, Galvão, são as apresentações. É. Né? Eu acho que isso é que dá a gente uma confiança e um otimismo muito grande que a gente já está na Copa do Mundo. Dificilmente vai acontecer uma, uma zebra se continuar essa, esse rendimento. E lá vem o Neymar. E vai partir. Para cima do Otamendi. Não tem velocidade para acompanhar. Ele adiantou demais a bola. Sábado, duas da tarde, treino da Fórmula 1. Domingo, duas da tarde, o Grande Prêmio do Brasil. A despedida de Felipe Massa, de Interlagos, correndo de Fórmula 1. E Nico Rosberg pode ser campeão. E terça-feira, me confirme o horário por aí, porque tem três horas de fuso. O horário é mais tarde do jogo. Peru, meia-noite 15, aos 15 minutos da quarta-feira, pelo horário oficial de Brasília. O Brasil está indo a 24 pontos, o Casagrande está me chamando a atenção, que se ganhar vai a 27, que é um número mágico, mas o da garantia é o 28. Por isso que eu diria que seria um empate, um empate Exatamente. só para o ano que vem. Que pena, né? Podia ter um joguinho até dezembro. <laughs> É só em março, né? vai dar saudade. E aí? Cadê o cartão, seu juiz? Cadê o cartão, seu juiz? Aí ele mostra o cartão pro Bilha. Tá certo ou não? Tá certo. Ele agarrou. Eu até prefiro que agarre que dê um pontapé, né? Claro. Porque o Neymar já ia partir livre. Aí você vê o Renato Augusto. A bola enfiada na frente para o Firmino. Vai tentar um lance individual. Trouxe para o meio. Ele é perigoso, ele é habilidoso. Se abrir espaço, ele bate. Duas vezes ele tentou, voltou nele. Trabalhou atrás para Marcelo. Tinha Paulinho por ali, preferiu inverter. Jogou do outro lado. Renato Augusto. Aí o capitão. Daniel. O Renato. Chegou sozinho, bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol. Ele tentou a enfiada de bola. Ele levantou a cabeça e viu o Firmino entrando pelo outro lado e tentou tocar pro Firmino. Casagrande não dá vontade aí de fechar o olho e dar uma pancada. Mas o Renato, é, o Renato é um grande jogador, ele não, ele não é egoísta. O goleiro estava fechando o, o, espaço dele. Ele podia até bater e fazer o gol, mas ele viu a jogada certa. É que ele Firmino, pegou embaixo, é. né, Casa? Aí a bola subiu. Se essa bola vem rasteiro, o Firmino chegava. E falando de, de, falando de Paulinho, falando todo mundo, o Renato Augusto está fazendo uma grande partida de novo. Individualmente, a equipe hoje realmente teve muitos destaques. E de consequência a parte coletiva, né, que ajudou a todos esses jogadores tivessem essa ótima atuação. A mexida no time brasileiro, Tino Marcos. Segunda substituição no Brasil, uma estreia sob o comando do Tite, o Douglas Costa, enfim, jogando com o comando do Tite, ele entrou no lugar do Felipe Coutinho. Não se vai entrar com a vontade. Aí vem o Firmino, botou na frente. Adiantou demais, a bola escapuliu. Renato Augusto Malandro não foi. Deixou que o Mas tocasse de lado. Aí o Douglas Costa. Agora nós temos um especialista também de, da direita cortar para o meio para bater. Outro que cresceu muito quando foi futebol alemão dirigido pelo Guardiola e agora está sendo dirigido pelo Ancelotti. Também deu sorte na vida, né? Mérito acima de tudo, mas você ir para a Europa pegar dois técnicos em seguida, primeiro o Guardiola, depois o Ancelotti, só pode evoluir, né? Só pode evoluir. Vai entrar o Thiago Silva. 3 a 0 para o Brasil. Passamos, vamos chegando aí aos 41 minutos. É lateral para o Brasil. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Linha Jamie Oliver Sadia. Nós preparamos, você finaliza. E a galera canta e canta de novo, feliz no Mineirão. Então, Valcir, comparação, como você já falou, mas a volta ao Mineirão é uma felicidade, né? Para pagar, não o resultado daquele jogo, mas a tristeza que deixou aquele jogo. É um grande clássico de novo, Brasil e Argentina. O Brasil jogou muito bem, está vencendo por 3 a 0 e aqui voltou a alegria no Mineirão, porque a última vez foi triste. E, e era é importante uma coisa, fizemos ontem uma reportagem do Jornal Nacional. Tino, me, me, ajuda aí, me recorda o nome do seu personagem, que eu peguei uma carona no comentário. Seu José de França. Seu José de França, que está aqui há mais de 50 anos. Ele diz assim, eu não admito que o mal do Mineirão ele não pode falar. O 7 a 1 tem nada a ver com o Mineirão. Apenas aconteceu nesse gramado. Teria acontecido em outro estádio. Calhou do Mineirão tá aqui, né? <laughs> Calhou do, do, do jogo ser aqui. Então é, é importante sim que uma vitória marcante como essa aconteça depois. Não tem nada a ver com o jogo. Aquele jogo, só se tiver Copa na Alemanha, se a Alemanha e o Brasil forem para a semifinal e se o Brasil ganhar de 7 a 1. Como teve Copa na Alemanha agora há pouco, amigo, se tiver outra Copa lá, acho que nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, mas é bacana, é bacana. E lá vem o Brasil. Vem com o Marcelo. Faz o toque, bola pro meio. Tem a chance ainda. E olha, 3 a 0 e tentando o quarto gol e quase chegando no quarto gol e o Brasil insistindo. E o Neymar teve a chance, furou. Meteu a perna esquerda e furou e depois quase que o Firmino faz, quando ele escorou a bola de pé direito. E amanhã, depois do Globo Repórter, um novo episódio da série Lista Negra. E olha a Venezuela, descarregou o caminhão para cima da Bolívia, 5 a 0. Aí a Argentina toca. É. Afonso Mineirão tivesse culpa, depois de 50 não dava para jogar no Maracanã. É, então, não, né? é, é um estádio de grandes histórias, gente. De, de, de, grandes clubes, América, Atlético, Cruzeiro. Repare que eu falei pela ordem alfabética. E aí parte o Neymar e faz a fita, e balança de um lado para o outro. E a bola girada, e o Douglas Costa tentando. E que daqui duas semanas todos nós estaremos aqui de volta, que vai ser palco de outro grande jogo. Primeiro da decisão da Copa do Brasil, Atlético e Grêmio. Aí o Fernandinho. E entrou o Thiago Silva, não entrou? entrou no lugar do Miranda, por falar em Atlético, o Lucas Prato ficou aquecendo meia hora aqui, Galvão. Esse estava doido para entrar, o ah. time do Atlético talvez quisesse também, certamente queria vê-lo. Ah, mas não perdeu de 3 a 0, viu? É, já voltou pro banco. Melhor ele tava fora. <laughs> No começo do aquecimento que ele estava, agora não tanto. O Thiago Silva, que entrou no lugar do Miranda. Thiago Silva volta à seleção brasileira, foi convocado. Esteve nas últimas convocações. estava fora, completamente fora dos planos do Dunga. E agora volta, aceitou a posição de reserva pela coerência, pela forma que o Marquinhos e Miranda vem jogando, mas não há dúvida, Júnior, quanto à qualidade dele. Não, é, eu acho que em breve, aos poucos, ele vai voltar. Não é à toa que foi escolhido nos últimos cinco anos um dos melhores zagueiros da Europa e a gente conhece bem a qualidade do Thiago Silva importante, porque é um time não é feito de 11, né, Casagrande? Lógico. Essa seleção brasileira aí está sendo... O grupo é muito bom. O grupo está sendo tá, é muito bom de qualidade, é, o comportamento dos jogadores, a aceitação de participar, não importa se está jogando ou não, é muito, muito importante isso. Falhou Marcelo ali, não podia falhar o Messi, será que vão dar uma chance para ele? Ó? Partiu, Thiago Silva, lá veio o Messi, Thiago Silva cortou. Foi bom, entrou até num lance importante o Thiago Silva que entrou no final. Na única arrancada que o Messi deu. No... Gente, única arrancada que o Messi deu no jogo inteiro. A equipe também não ajuda, né? E essa tática que o Bausa colocou no segundo tempo, coitado do Messi, viu, Agora você foi maldoso. E é ele quem vai para a cobrança. Muita gente na área. Alisson saiu. Caçou uma borboleta por ali. Arnaldo, dois minutos de acréscimo, nos fale do juiz. Não foi uma arbitragem 100%, o início foi muito complicado. Mas é um jogo difícil, muita rivalidade, mas ele conseguiu levar até o final. Eu vou fazer uma retificação. Ele agora é o número um no Chile, porque o Oséias, que estava apitando, agora é o novo presidente da Comissão de Arbitragem chilena e ele foi promovido a número um do Chile. Aí o Brasil tentava sair jogando, o Renato adiantou demais, mas o juiz já tinha marcado falta. E daqui a pouquinho, no final do jogo a gente vai ao intervalo, volta aqui para mostrar os gols, a grande vitória brasileira. E depois, espere o inesperado. Porque Marcelo Adnet recebe sangue no Adnight. Aponta o centro de campo, o senhor Julio Vascunha. Grande vitória brasileira. 3 a 0 em cima da Argentina. O Tino e o Mauro já falaram há quanto tempo o Brasil não ganhava com três gols de diferença da Argentina desde 2007, na final da Copa América. O Brasil permanece na liderança no número mágico de 27 pontos, passando, desde, pode chegar aos 27 desde que passa pelo Peru, chega aos 24 pontos, deixando o Uruguai com 23, os dois vão se, se destacando na classificação, porque a Colômbia que vem lá atrás Vem com 18 pontos. Eles, não vai botar, eles vão botando frente. Olha, uma grande vitória brasileira para a felicidade do torcedor aqui e para as dezenas de milhões de brasileiros que estavam curtindo com a gente em todo o Brasil. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brasil! Bem, é, amigos da Rede Globo, vamos voltando. A torcida faz a festa e o Tino Marco está uma das estrelas. Que golaço que ele fez, Tino. Que eu gritei com muito gosto. Um golaço do Felipe Coutinho. É isso aí, Galvão. Ele é o artilheiro da seleção esse ano, fez cinco gols. Galvão dizia que falou com muito gosto a palavra golaço, porque realmente mereceu. 3 a 0 em cima da Argentina. Estava nos seus melhores planos, nos seus melhores sonhos? Com certeza. É, jogar contra a Argentina sempre foi um grande sonho. É, todo, toda criança sonha em vestir a camisa da seleção e jogar num grande clássico como esse. E hoje a gente se impôs dentro de campo, a torcida nos ajudou desde o primeiro minuto e a gente sai daqui muito feliz. Galvão. Muito bem, Felipe Coutinho. Uma das estrelas, vamos fazer o seguinte, tivemos muitos gols nessa rodada. Aí a torcida, a mamãe traz o filhinho, todo mundo feliz, gritou que o campeão voltou. Grande vitória brasileira, 3 a 0 em cima da Argentina. Vamos ver a classificação como é que ficou. Já são 11 rodadas. Primeiro turno, mais duas rodadas do segundo turno. Isso quer dizer que total de 18 restam 7. Olha lá. Brasil 24 pontos, Uruguai 23. Olha como eles já se destacam. Ó. Colômbia 18, Equador 17, Chile 17, Argentina 16. Ou seja, sair daqui como chegaram. O Brasil em primeiro e a Argentina em sexto nesse momento. A Argentina estaria fora da Copa, não iria nem a repescagem. O Paraguai tem 15. Deu sorte a Argentina, porque o Paraguai jogava em casa, hein? Podia ter ido a 18. Depois o Peru com 14. Está chegando o time peruano. Vem com tudo para cima da seleção brasileira. Na terça-feira, a Venezuela 5, a Bolívia 4. E nós temos vários encontros. Sábado e domingo na Fórmula 1 mas no futebol. Queria agradecer demais pelo carinho, pela audiência altamente significativa. Tenho certeza que o torcedor brasileiro está muito feliz com esse chocolate, com esse 3 a 0 do Brasil em cima da Argentina. Agora vem aí, meu amigo Marcelo Adiné, o Ad Night. Você continua com a Globo.